मोबाइल भाई पंगा हो गया मोबाइल लेके आ गया भाई वाह क्या मजा आ गया feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit. Hello guys, कैसे हो guys? I hope आप बढ़िया होगे. सबको पता है समर वेकेशन है, धूप काले का वक्त है. तो स्विमिंग पूल जाना हमारे तो बस की बात है पर फिर भी धमाकेदार करने के लिए हमने स्विमिंग पूल किस चीज़ में बनाया होगा किस चीज़ में अभी देखो आप चारों ओर दिखाओ इनको अभी इसमें बनने वाला है स्विमिंग पूल पिकअप भाई पिकअप में स्विमिंग पूल देखा है कभी देखा है तो कमेंट करके बताना नहीं देखा है तो लाइक करना वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना चलता फिरता स्विमिंग पूल देगा गाइस चलता फिरता घूमने वाला बंदा हाँ तेरी <laughs> काम कर रहे ना हम करते हैं डिस्टर्ब नहीं करना हम यूट्यूबर है ये सब्सक्राइबर गाइस हमारा subscriber hello guys hello guys नाम पता गाइस यस नाम बंटिया तो गाइस हमारे गली में का मोहल्ले में का सब्सक्राइबर और आप और भाई एक बार सब्सक्राइब करने का फिर से मत करो जो लाल कलर का दिख रहा है अगर वो व्हाइट कलर में हो जाता है तो आप सब्सक्राइबर हो चुके हो भाई साहब बड़ी मेहनत चालू है तो कुछ इस टाइप से हो रहा है अभी नीचे एक और एक तिरपाल डाला है इसके ऊपर और प्लास्टिक डाले हैं हम कैसे तो भी करके देख रहे हैं यार अभी एक्सपेरिमेंट होते हैं किस चीज़ के लिए सक्सेस होते हैं या तो फ्लॉप होते हैं और हमें 99 परसेंट चांसेस है कि फ्लॉप नहीं हो सकते I'm easy, had to work hard, struggle just to be me Had to rise up just so they could see me Did what I had to do just to feed me And what was left over I put towards my hello so guys पूरा फाइनली आखिर में हमारी बकेट बनी गई gayi hai pickup mein ka swimming pool tub so, kuch is type se ban chuka hai अंदर की साइज आप देख सकते हो ये इस टाइप से कुछ साइज है अभी इसे इसी टाइप से कुछ हम पूरा अंदर डालने वाले रखने वाले उसके बाद में उसको सेलो टेप से पूरा चिटकाने वाले हैं तो अभी वो गाड़ी खड़ी है वहाँ Dreaming, but the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan Your own hands can land your own brand And damn, I feel like no one takes accountability They want the credibility Convincingly unwilling to put in the चलो मामूल चलो गुड मॉर्निंग गाइस काम रात को डन हो गया था पर क्या पता हमारे से क्या मिस्टेक हो गई थी इस साइड की बाजू जो है उसने खोल दी थी पानी की भरने के पहले कैमरामैन मल्लूल यहाँ बैठे हैं चिपड़ियाँ तोलते हुए <laughs> hours it takes to get some power Don't be fucking sour Take a cold तो गाइस हमारी स्विमिंग पूल का टप उठ उठ जा रहा था shower Scream until you're louder Work until you're prouder And all the doubters They're just yo मामा हट जाओ इधर मत रुको downers I swear to God they all let me down तो गाइस finally हमने पानी का जुगाड़ कर लिया इधर उधर से पाइप छीन छान के भाई भरना शुरू है भाई साहब गौर से एक ही प्रेयर कर रहे हैं कि भाई हो जाए पूरा सही से कहीं लीक ना हो जाए कहीं लीक ना हो कोई भाई लीक हो गया तो मेहनत पूरी वेस्ट ओ भाई ये भर रहा है भर रहा है नहीं भर भर चुका है हमारे को तो इतने में स्विमिंग पूल हो जाएगा भाई बहुत फास्ट भर रहे पर पानी अबे कितने किलो अरे मैं धोखे आया भाई सुबह करने हाँ, हाँ, लगता तेरे को मर रहा है मारता है spot just to wear the crown I'm f***ed off at these fucking clowns Who were all taught they deserve an ounce It's only worth it if you work इतना ही पानी होना भैया घर अँटीना भाई पैसा वसूल <laughs> <laughs> इतने में पैसा वसूल हो गया भाई पूरा भर जाएगा तो नेक्स्ट लेवल भाई भाई रहा तो तेरना सीख जाता इसमें भाई भाई मैं भी एक बार टू बाजू में देख हाँ। पैसे हो जाता भाई बाजू में हो जाता भाई बाजू में हो जाता भाई बाजू में हाथिया की गिरफ्तार पर हाथ चला तूने फिर से फिर से अरे तो इन दो ना मेरी मेरी कुछ नहीं तीन कटाओ ले निकला तो गाइस हमारा पचका हमारा थोड़ा सा थोड़े से हमारा पचका हो गया गाइस ये पूरा फट चुका है Hadi It's only worth it if you work for it I won't stop till they hear me now I won't stop till I wear the crown तेरा बहुत I'm just telling you to fight for your dreams But it's not what it seems, man, it's hard to be seen When everybody wants to be king Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free So show me what you got, what you bring How you fight in the ring, how you take a fucking swing Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs Are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down I always fought just to wear the crown मजा बहुत आ गया इतनी तो पानी में हम वहाँ से यहाँ तक आए मजा बहुत आया अभी इसको यहाँ नहीं रोकेंगे हम चार किलोमीटर आए अपन हाँ चार किलोमीटर से ज्यादा आ गए अभी अभी इसको यहाँ नहीं रोकेंगे अभी इसको हम ए फ्यू मोमेंट्स लेटर तो गाइस पूरा बड़े वाला पाइप लगाया अभी पहले छोटा था अभी बड़ा लगाया पानी दो मिनट में अभी मजा आएगी तो पानी मजा लेने वाले ये दो काट रहे हमारे ये देखो सबसे बड़ा कार्टून ये इधर तो गाइस पानी हम तो यहाँ तक भर सकते हैं पर सेफ्टी जो मैंने आपको पहले बताया वो सेफ्टी को ध्यान रखते हुए हम पानी यहाँ तक ही ले रहे हैं ठीक है छः इंची पानी में हम बंद कर देने वाले हैं तो गाइस अभी यहाँ तक तो भर चुके हैं ड्राइवर को बैठा फटाफट और कोई टाइम नहीं करते हैं वेस्ट करते हैं फुल एंजॉय तो सारे बोलो डांस करेंगे सारे बोलो डांस करेंगे गाड़ी में गाय पानी का भी बहुत वजन हो गया है ठीक है ना इसको पकड़ इसको पकड़ बंद कर नाक बंद कर बंद कर नाक कर छोड़ना <laughs> Ajak apa? top till I wear the crown मैदान के मोबाइल भाई पंगा हो गया मोबाइल लेके आ गया भाई इसका फोन इसके अंदर ही आ गया साथ में ऐसे ऐसे घुटनों पे बैठो घुटनों पे प्यार भी मजा आ गया मधु भाऊ मधु भाऊ मजा घेऊन राहिले चांगली घरी गाडी घे बहुत मजा आई बहुत मजा बहुत काफी खतरनाक नेक्स्ट भाई ये कैमरा हिल रहा है थोड़ा थोड़ा ठंड बहुत बज रही है ठंड हो गई हमारी शाम हो गई नहीं तो hundred and one percent drone view लेते थे आप ternak. Hah? Gini gak, guys कुछ इस प्रकार से था तो हमारा स्विमिंग पूल ठीक है चलता फिरता सो पसंद आया तो hit the like button channel को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो को और सब्सक्राइब करो चैनल को और हम करते हैं ऐसी फुल मज़ा मस्ती तो आपके लिए लाते हैं अच्छे से वीडियो